Dyma ddarlleniad o Pumed Gainc y Mabinogi i Peredur Glyn. Mae yna hen nerth yn y môr o hyd, hoel bysedd a sibrydion yr hen ddiwiau sy'n gwythio a thynnu'r llanw. Y brenhinoedd a'r breninasau hynny o gyn cof oedd eu teirnasoedd y tu hwnt i'r tir hwn. Mae henwa wedi treiddio i fytholeg bellach – ond dwi'n dal i gofio amdano fo yn dal i sibrwyd ei enw'n felus bob nos. Llŷr oedd enw'r brythoniaid gynt arno fo. Mae ganddo fo enwau eraill, enwau sy'n cael ei sibrwyd yng nghorneli tywyll llaeth y byd, ond llir ydi o i mi. Unwaith, pan oedd y byd yn iau a'r moroedd yn is, daeth ei blant i fyny ar brydd coch yn hynys a gwneud eu cartrefi yma Mi gymeron nhw ein cyndeidiau cyntefig ni o dan ei hadain, a dysgu ei dilliau i ni, a phan ddychwelodd teirna llur anfeidrol i'r gwelodion yn ei thro, arhosodd rhai o'i blant yma. Chwech oed oeddwn ni pan foddais i. Ar y syl hwnnw ar y traeth, mi sleifiais i fymryn yn rhy bell oddi wrth y teulu, at ymyl y dŵr. Roeddwn i'n clywed sisial y dyfroedd fel petai'r ewyn yn chwerthin. Mi gerddais i mewn at fy mhengliniau, y yn fanwesu. Yna, mi welais i'r cylchoedd bach sgleiniog yn dawnsio ddi tan fi, llygyd mawr yn wyncian arna fi fel lampau pefriog. Ys i'n ddyfnach at fy nghanol, roedd cyrff yn nofio o'm cwmpas i erbyn hyn, cyrff disglair a sidan esmwyth, ac roedd i breichiau eu coesau arian yn nedreddu drwy'r dyfroedd cynnas. Roedd wynebau'n gwenu arna fi, yn fy nenu i atyn nhw, es i oddi tanodd. All geiriau Cymraeg ddim ei dinas yn y gwylodion. Doedd penserniaeth ei temlau ddim fel adeiladau ar y tir, heb onglau sgwar a chlofnau mathemategol berffaith, ond yn hytrach mewn siapiau a gogwyddau a lliwiau na welish i gynt na gwedyn y tyrau'n troellun sbiralau cwrel a chrisial i bob cyfeiriad. Cartrefi yn ei dwsinau, yn ei canoedd, yn llenwi fy nhrem, a'i goleadau yn ffosffor. Ond tu hwnt i'r golau hwnnw, yn ddyfnach fydd, mi welwn ni, na, mi deimlwn ni, dywyllwch, cyflawn, anynol, hynafol, yn corddi'n isal fel calon rhyw fôr greadur anferthol.